रहीम अस्सलाम वालेकुम आप सब लोग मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी कि आप अपना वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं बहुत शुक्रिया आप सबका आज हम पूरी और आलू की सूखी सब्ज़ी बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाएंगे बहुत मज़े की बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की होती है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी देखिए मैंने दो बड़े साइज़ के आलू तकरीबन 300 ग्राम है ये ये इसको हम मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया और इसको हम इस तरह से पीसेस में काट लेंगे और इसको बॉईल करके बिल्कुल गला लेंगे पीसेस में इसलिए काट ले रही हूँ ताकि जल्दी से गल जाए मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें पतीली में डाल रही हूँ इसको थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए कॉल आने पे ढक के लगा धीमी आंच में लगा देंगे इसको नाश्ते में बहुत ही मज़े के लगते हैं इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है देखिए आलू हमारे हो गए इतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं आटे की पूरी बना रही हूँ मैदे की नहीं बनाएंगे बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की बनती है एक टीस्पून नमक लिया है मैंने एक टीस्पून ज़ीरा हाथ से मिलकर डाल रही हूँ ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी से आएगी और वन टीस्पून अजवाइन डाल रहे हैं अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और तकरीबन दो टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल के ऐड कर रही हूँ इससे पूरियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत मज़े की बनती हैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे पूरियों का आटा सख्त भूनेंगे हम को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके इतना डिफरेंट ये नाश्ता लगता है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत मज़े का लगेगा आपको बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए वरना पूरियाँ फिर मज़े की नहीं बनती हैं और हम बिल्कुल चक्की वाले आटे की बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा मेहनत से बुनता है ये वाला आटा और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लेता है इसको बुनने में इसको आप नीचे रख के इस तरह से अच्छे से इसको बुन लेंगे थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करके ज़रा सा वरना ये चक्की कांटा जो है सॉफ्ट नहीं होता फिर इसको भून के रख देंगे 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे थोड़ा सा और इसमें ऑयल दो तीन ड्रॉप्स डाल के इसको इस तरह से चिकना कर लेंगे ताकि आटे की पूरियों का ये फ़ायदा होता है एक तो हज़म जल्दी हो जाती है दूसरे ये काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती है सब्ज़ी भी तैयार कर लेंगे सब्ज़ी देखिएगा आप कितनी झटपट तैयार होती है बहुत मज़े की लगती है चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सब्ज़ी देखिए मैंने दो टेबल स्पून ऑयल लिया है वन टीस्पून राई ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून हाफ से भी कम टीस्पून मेथी दाना और वन टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है मैंने और आठ दस कड़ी पत्ते ऐड किए इसको हम अच्छे से थोड़ा सा कर लेंगे और थोड़ी सी एक दो पिंच एक पिंच के करीब मैंने इसमें हींग डाली है हींग पाउडर ये ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है अब ये आलू जो बॉयल हो गए थे हमने इसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में और इसको इसमें ऐड करा है बहुत जल्दी ज़रा में पकती है क्विक सब्ज़ी तैयार होती है इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके अंदर ताकि मसालों का सारा अरोमा इसके अंदर आ जाए ऐसे थोड़ा सा कुचल भी लेंगे जो अगर हाफ टी स्पून इसके अंदर कलौजी हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने सौंफ कुटी हुई डाली है वन टेबल स्पून इसमें धनिया कुटा हुआ डाला है हाफ टी स्पून हल्दी powder one teaspoon red chilli powder नमक डाला है वन टी स्पून बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं इसमें बस तली तली सब्ज़ी होती है बहुत मज़े की लगती है इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया हुआ है अब हम इसके अंदर वन टीस्पून खटाई पाउडर डाल रहे हैं आप लोग प्लीज़ इसको कम से कम चार से पाँच मिनट वॉच किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर है बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनी हुई है अब हम पूरियाँ तल लेते हैं तेज़ गरम तेल में आप पूरियाँ डालें हम एक और डाल देते हैं इसमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें वीडियो वॉच करते वक्त और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें थोड़ा सा रायता बना लेते हैं दही का क्योंकि उसके बगैर मज़े की नहीं लगती देखें दही लिया इसमें नमक और कुटी मिर्च डाली है मैंने बहुत सिंपल सा रायता होगा और थोड़े से इसमें टमाटर और प्याज कटी हुई इसमें ऐसे सिंपल सा रायता होता है लेकिन ये सब्ज़ी बिना रायते की मज़े की नहीं लगती है इसके साथ आप इसको रायते को ज़रूर सर्व करें हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल रही हूँ हरा धनिया बस रायता भी हमारा रेडी है देखें कितनी ज़बरदस्त सी पूरियाँ सब्ज़ी और रायता नाश्ता हमारा रेडी है बहुत मज़े का बनता है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इतना डिफरेंट नाश्ता है आप खुद कहेंगे कि बहुत मज़े का लग रहा है इसको आप ज़रूर ट्राई करें मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़